Сьогодні ми розповімо вам, як ми оформляли візу національну польську робочу в перший раз. Розповідати буду я здебільше, тому що я цим займався по факту. І Отож, все почалось з того, що ми вирішили відправити брата в рабство в Польщу. І потім ми почали шукати інформацію, е, читати всяких, всякі сайти, дивитися ютуберів, але до ютуберів ще не дійшло. Тобто інформації було зовсім мало. в принципі. На той час, рік назад, інформації не було багато. Е, тож е, через знайомих ми знайшли посередника. Е, знайомі вже працювали в Польщі досить давно і в принципі, їм подобалось. Цей посередник, ми вийшли на нього, здобули його номер телефону. Цей посередник привіз нам запрошення польське на роботу піврічне, ну тобто для відкриття піврічної візи. Вот. І за свою послугу він взяв з нас 100 баксів. 50 баксів за саме запрошення і 50 баксів за те, що він нас, ну, Дмитра, не мене, Діму довезе до місця роботи. Отож, е, вартість візи у нас почала вимальовуватись. Перше це було 100 доларів. От 100 доларів це запрошення. Але така фішка, що ми його отримали і потім. Зрозуміло, що по факту запрошення безкоштовне. На ньому так і написано безкоштовний документ. Отже, запрошення безкоштовне, а посередники просто беруть за те, що вони його вам е, здобувають. В наступних відео і далі ми розкажемо, як можна здобути запрошення самостійно. Ну, якщо ви вже в Польщі. <laughs> Мабуть, ви самі будете знати. Побачимо. Отож. Далі ми пішли візовий центр. І дізналась такий момент, що потрібно зробити внесок за те, щоб стати на візу. Ну, на подачу документів треба зробити внесок. А цей внесок коштує. <laughs> Навіщо я тут ти вибрався завжди А я не знаю. Навіщо ти тут? Я, я тут не Ну давай будемо розказувати друг другу. Я тобі розказую. Ну і от <clears throat> я відчитуюсь тобі про гроші. Я пішов е, е, в візовий центр і е, мені сказали зробити внесок за те, щоб стати на чергу в візу. Тобто візовий збір. Він е, 550 гривень. Отже, за те, щоб стати на в чергу на подачі документів. Потім починається збір документів. Страховка. Обов'язковий елемент страховка. Страховка це така дуже тонка штука, насправді страховка вона Нічого не вирішує і ніде не потрібна, якби ну, це... але без неї не доїдеш. Без неї візу не відкриють, але вона так. по факту. Е, тому зазвичай це ніде не обговорюється, ніхто це не каже, але зазвичай страховку ну, купують просто фіктивно, чисто для галочки. От, так, на ті чуваки, я вам відкрию секрет, які стоять під візовим центром і пропоную страховку. Вони ну, також це пустишки, це не страховка. Ви можете купити ну, справжню страховку, застрахуватись, але це буде досить дорого. Тож, ну, вибір за вами. Ми знайшли страховку перший раз через у знайомої в агентстві. В мене працювала в агентстві знайома туристична, вона виписала страховку. Отак от. І в результаті цю страховку на в кордоні у Дмитра навіть не перевіряла, не дивилася. Але в візовому центрі потрібно. Тож страховка нам обійшлась в нуль. Це добре. Далі. Е, ця ж знайома в візовому, ой, в туристичному агентстві. Е, вони така ремарочка. От Люди з туристичних агентств і взагалі з будь-яких агентств не люблять вас нажахати. Вони люблять розповісти е, страшні історії про те, що візи не відкриють, документів не вистачає, тут треба по-інакшому, тут е, го, все дуже серйозно. Коротше, вона нас нажахала. Ну, робота в них така нажахувати людей, щоб люди несли їм бабло, щоб вони там заповнили анкети, е, там домовилися через своїх. Ну я не знаю, як вони так мучать. Вони на цьому живуть. Тож е, вона нас не лякала, сказала, там треба ну, капець, випуску з рахунку на 10 тисяч гривень. Е, звісно, у нас не було ні рахунку, ні 10 тисяч гривень, <laughs> нічого не було. Е, але ми, хлопці, не промах, почали мутити, шукати бабки і відкривати рахунки. Знайшли тимчасово. Ну, Я позичив гроші у двох людей скинув їх всі на один рахунок, відкрив цей рахунок, ну, зробив виписку з банку, зняв бабки, закрив <laughs> рахунок, віддав бабки і приніс в візовий центр цю виписку. Ну, і в результаті я прийшов вже з повним пакетом документів, там ще треба було фотографії зробити, ну, я все як стандартно, ви знаєте. Прийшов з е, анкетою, заповнив анкету самостійно. Да з страховкою, з фотками, з випискою з банку. І, звісно, запрошення, яке ми купили посередника за 100 доларів. Прийшов і подаю. І я ж таки напружений, мене ж налякали, що все дуже серйозно. А в віконеч, ну, віконці з візового центру прийому візових анкет сидить така дуже мила дівчина, і вона дуже просто посміхалась, і якби все дуже просто, не напружено і приємно. Я подав ці документи, а вона каже: А це не треба. Ну про випуску з банку. Навіщо? Ти ж на роботу йдеш. Ну, типу, для робочої візи це не потрібно. От, Це було для мене дуже великим здиванням. Ну круто. А Потім все інше пройшло, пройшло, пройшло, в результаті все. А я там думав, що ще ну, піскуча всяких моментів. Ну, тому що не знав ну, насправді. Ну, що я хочу сказати, що подати подати візу було досить просто перший раз. Навіть в, враховуючи ті моменти, які нас ну, змусили напрягтись, там десь підсуетитись з бабками, е, ну, але все було досить просто і приємно. Е, і я навіть не очікував, що це досить таке легко. Ну, Візу ми отримали через 6 днів, Діма отримав. Е, я кажу, ми Діма отримав візу через 6 днів дачі і незабаром поїхав. Про це вже буде наступна історія. Тож е, зараз я просто хочу вам сказати, що не бійтеся самостійно розбиратись. Да, сайт, е, наприклад, сайт з центру дуже напряжний, страшний і там е, важко роздобути інформацію. Навіть мені було важко вникнути в все це, що там відбувається, як там все ну, як там все працює, функціонує це було важко, да. Але все одно зараз маса іншої інформації, маса YouTube відео, маса стат, ну, статей, таких тих же агентств, які консультують безплатно, якщо ви ну, в принципі, можете поконсультуватися у Тож е, не бійтесь самі е, розбиратись, подавати документи. І просто взагалі не бійтесь. Дякую.